nikainuka nyumbani nafungua mlango natoka nje ah, shuka kwenye ngazi nikamkanyaga nyoka kupiga jembe hivi nikapiga mfuko wa kiroba Mm. kiroba kikubwa kile cha pafu sabuni za unga zile mm. nikakuta mule kuna vitu mule nikagonga nikajua nimekata labda yale makonokono makubwa zamani walikuwa wanatumia sana watu yale mm. anaweka katika majumba majumba sasa nilivyopiga vile nikatoa ah, naona nimepembelusha hivi vikatoka viganja vya mikono mikono, eh? mikono ya binadamu vingi sana, kwa sababu ilikuwa kama mtu kachukua mbegu za miogo ukachindilia kwenye kiroba sasa kulevu pale, ili tofali mbili za mzunguko wa foundation uonekane. Mm. Hatua ya mwisho sasa tunapiga mbele kule, huwezi amini, yani ilikuwa kama mtu kachukua roli na mchanga kamwaga, alafu kachukua kitu kakiweka kwa ndani mwe. Ni hmm. sehemu ilikuwa ngumu ya kuchimba na sululu mm. Lakini tulivyofika hilo eneo mm. yani ilikuwa kama mtu kakanyaga kwenye godoro vile, palikuwa laini sana, ni yaani sululu ikazama moja kwa moja toa hivi, kasikia tu tumepiga pa toa hivi, ndio tukainuka nacho. Kutoka hivi tukakiona kichwa, kichwa kama kichwa kilikuwa kina nywele nyingi sana, simechi kichwa cha mwanamke hala kutoa harufu akitoa harufu mm. sema tu kilichokuwa kubwa kilitoka upepo kama mtu katoboa tairi ya skenia mm. Umeona mm. eh, unajua tairi ya skenia unavyotoboa upepo unavotoka au ibast ile. Mm. Kwa upepo ulitoka mkali sana pale. yani ilikuwa kitu kama ganzi, kama mtu kaja kukuchoma sindano ya ganzi vile. Mm. Kasikia kizunguzungu pale nikaanguka chini. Mm. Ni kutokea Dar es Salaam Tanzania, Tiki TV tumefunga safari hadi nyumbani kwa brother hapa, aliyekuwa fundi wa ujenzi aliyepatwa na mkasa mzito katika harakati zake za ujenzi katika eneo la msingi wa nyumba aliyekuwa akichimba, akakuta kimefukiwa kichwa cha binadamu na kwa mujibu wa maelezo yake anadai kuwa kichwa hicho kilikuwa cha mwanamke. Wakati nikiendelea kufuatilia, nikagundua lipo jambo zito pia lililokuja kumtokea lililopelekea yeye kupoteza mguu wake, na hivi sasa tunavyozungumza hana mguu mmoja. Kuna mengi ya kuyasikia kutoka kwake.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 Tungependa tukufahamu kwa majina ni nani na historia yako kuanzia kuzaliwa mpaka leo hii tunazungumza pamoja na yote yaliyopita katikati. Asante. Mimi kwa majina naitwa hasan Yusufu Salum Suwapanga, wengi wananiita Kulwa Bonge. Mimi nimezaliwa hapa hapa mkoa wa Dar es wilaya ya Ilala mm. kwenye miaka ya themanini mm. Baadaye nikasoma shule ya msingi pale Mbezi Mwisho mm. Baada ya kuhitimu darasa la saba sikuendelea na masomo mm. nikajihusisha na masuala tu ya kilimo ufugaji mm. nikawa nalima vibarua mtaani mm. mwaka tisini tisini na nne nikaingia katika masuala ya ufundi ujenzi mm. kawa nashughulika na masuala hayo ya ufundi ujenzi baadaye kwenye miaka ya kama tisini na tisa elfu mbili mm. kuna wadogo zetu walikuwa wanasoma mjini mm. kwa bahati nzuri wakapata wafadhili wa kuwasomesha katika shule ya Plan International mm. wale wadogo zetu wakawa bado ni wadogo, ikabidi zamu yao wachaguliwe watu wengine waende, wale wafadhili walikuwa wanatoka Japani mm. ikabidi tuende sisi tukawa tunasoma kule VETA ng'ombe mm. tumesoma baadaye katika yale masomo wale wafadhili walikuwa wanalipa mtoto mmoja kusoma pale mm. alikuwa ada yake laki tatu na nusu kwa mwaka na sisi tulikuwa tuko wawili mm. sasa kabla ya sisi kusomeshwa kuna wenzetu wengine walipita mm. walivyopita hawakuendelea na yale masomo kwa hiyo wale wafadhili wakawa wanaona wanalipa pesa za bure mm. ikabidi aseme sasa kama kuna uwezekano kila mtu mwenye nia ajisomeshe mwenyewe mm. na mimi hapa kwa bahati mbaya mzee wangu alikuwa amepata matatizo ya mguu naye tulikuwa tuna eneo letu mpiji magoe huko shamba mm. mwaka tisini na nane serikali ilisema kila mtu afanye usafi maeneo yake, la sivyo serikali inachukua mashamba inawapa watu wengine mm. Mzee wangu akachukua watu akaenda akalimisha kule, baadhi ya majirani wakasema kwa nini sisi tumenyang'anywa, yeye mpaka leo shamba lake lipo, kuna nini alichokifanya mpaka abakiwe nalo mm. Ikabidi sasa mzee yule atoke pale siku ile aende akaangalie yule mtu alikuwa anafanya kazi Kufika pale akaingia tu shambani, kufika tu shambani akakanyaga miba mm. ule mwiba akaondoka nao mpaka nyumbani, akawa analalamika tu mguu miba miba miba, ikafika hatua ikatoka kama mtu ambaye amepata ugonjwa wa matende ule mm. mguu ukavimba, akaenda mpaka nchi za nje, lakini mwiba hauonekani. Kila hospitali ninapokwenda tatizo alionekani mguu ukawa unazidi tu kuwa na athari za kuvimba ikashindikana, akatolewa pale, akasema ngoja niende nje kidogo, akaenda nje huko kwa matibabu matibabu, amerudi hapa nyumbani nako hali kawa ni vile vile, baadaye mguu ukawa unababuka ngozi kama mtu ambaye amemwagikiwa na maji ya moto mm. Tumeendelea tukasema basi itabidi tumpeleke kwa wataalamu mm. Sasa wakati tunahangaika hangaika kupeleka kwa wataalamu mzee siku ya pili yake akawa amefariki mm. mwaka elfu mbili na kumi na elfu mbili na nne mm. tukachukua msiba tukapeleka Morogoro tumezika baada ya hapo tukarudi nyumbani, basi maisha na sisi tena yakawa yanaendelea ya hapa na pale. Shamba likabaki au lika... Ah, shamba tulikuja kuliuza baadaye, tukatafuta mtu tukamuuzia mm. ili tuepukane tu na matatizo ya kule, kwanza ni mbali Mpiji Magoe mwisho kule mm. eh, hapo sasa mimi sasa nikaa nashughulika na masuala yangu ya kawaida, nikaa nashughulika na masuala ya ufundi ujenzi. Nikwenda nimekwenda nilikuwa nimepanga kule barabarani kule mm. eh, Nimekwenda kule kupanga, nikalafanya biashara biashara la kilimo hizi vitu la kuita njoo ulime, njoo ujenge, naenda tunajenga. Sasa nimefika hatua nikalafanya biashara biashara Morogoro. Mm. Morogoro nilikuwa nachukua chukua biashara kule za ndizi, kuku, pambana pambana na maisha. Matokeo yake sasa vijana na wenzangu nao wakawa nakasirika kwamba mwenzetu mbona anakula anavaa tujui kazi zake, huyu atakuwa na itikadi tu ya mambo ya wizi. Tukapelekana polisi, matokeo yake sasa wakasema ah, huyu jamaa bwana haeleweki kazi zake anafanya kazi gani mm. mbona wenzake hapa tunaona anashughulika kujenga kufanya kwa sababu mimi nilikuwa nikija Dar es Salaam hapa nakaa siku mbili ya tatu naondoka Morogoro mm. sasa ile biashara tena kule mtaji ukawa umekufa nikaamua kurudi nyumbani nilirudi nyumbani hapa nimekaa ilivyofika mwaka elfu mbili na kumi na nane nikaamua sasa kufanya shughuli zingine hizi za kurudi kwenye mambo ya ujenzi mm. matatizo yalipokuwa yanaanzia nikaanza kwenye ujenzi nimejenga nimejenga baada ya kuanza kuingia katika shughuli za ujenzi ujenzi hizi mm. kuna nyumba ilikuwa inauzwa Mm. Yaani sio kama kuuzwa, yeye alipita mtaani kutafuta nyumba mm. Baadaye mimi kuna nyumba nilikuwa naisimamia mm. Yule bwana niliacha tu namba zangu za simu pale kwenye lile geti mm. Yule bwana alivyopita hapa akanipigia simu Akaniambia bwana wewe fulani, nikamwambia ndio. Bwana uko maeneo gani? Nikamwambia mimi niko huko Msakuzi. Akaniambia kuna sehemu nimepita nimeona namba za simu kwenye nyumba, vipi ile nyumba inauzwa? Nikamwambia hapana, ile nyumba haiuzwi, ila mimi tu niko pale kwa ajili ya uangalizi uangalizi. Mm. Lakini matokeo yake sasa yule bwana akaniambia mimi niko katika harakati za kutafuta kiwanja. Mm. Nikamwambia kama unatafuta kiwanja basi twende huku, kuna jamaa yangu ana viwanja mm. akufanyia utaratibu wa kukipata. Nikaenda pale pale maeneo ya Msakuzi kule, nikaongea na mwenye kiwanja Mm basi akanunua alionunua akaniambia sasa mimi kutokana na wewe ndio ulinitafutia inabidi uwe mfanyakazi hapa kuangalia angalia hata majani yakiota unasafisha mm. yakiota majani unanipigia simu na kutumia hela unasafisha mm. basi yule bwana kweli akaenda akalipa pale kile kiwanja alivyolipa mimi sasa ndo nikawa mwangaliaji na kilima kile kiwanja mwenyewe yuko Morogoro mm. nimelima nimelima ikafika hatua sasa za ujenzi akaleta matilio pale mchanga tofali kokoto mimi ndo naangalia Imefika hatua kuchimbwa msingi, pamechimbwa msingi, pamejengwa, imekamilika. Sasa imefika katika hatua ya tofali za juu sasa zile za mwisho. Mm. Yule bwana aka amekata mguu. Kata mguu muda mrefu sana zaidi ya miaka mitano sita mbele. Mm. Mule ndani sasa kukaa kuna mijiti mikubwa imeota. Mijiti ile ya kufika hatua kukatwa na shoka. Nikampigia simu, blaza, sasa hapa tunafanyaje na hii nyumba ikikaa hivi hivi itakuja kupasuka kutokana na hii miti inaota mundani. Mm. Akaniambia basi hamna shaka, wewe fanya usafi mimi nikachukua jembe nikaenda pale nikaa nalima mule ndani mm. nimelima ah, majani yalikuwa makubwa hata mimi mwenyewe kimo changu kilikuwa ni kidogo mm. kupiga jembe hivi nikapiga mfuko wa kiroba mm. kiroba kikubwa kile cha pafu sabuni za unga zile mm. nikakuta mule kuna vitu mule nikagonga nikajua nimekata labda yale makonokono makubwa zamani walikuwa wanatumia sana watu yale mm. anaweka katika majumba majumba sasa nilivyopiga vile nikatoa vi... Ah, naona nimepeperusha hivi vikatoka viganja vya mikono mikono, eh? mikono ya binadamu mm. ambayo ilikuwa imekatwa afu imeshindiliwa kwenye kile kiroba kile mm. afu mtu kaja kama katupa mule ndani mm. nikafanya fanya usafi viroba nikakiweka tu pembeni nilivyokuja kumaliza pale nyumba ile ikaja ikapauliwa imepauliwa sasa tumefika hatua za mwisho za kulevo mm. tukaja nje huku tukawa tuna levo kwa ajili ya ardhi iwe levo moja tofali mbili za chini zionekane. Mm. Wakati napiga napiga, nafika hatua ya mwisho nikapiga sehemu ya kwenye kona, nikaona kitu yani kama nimevunja kama chupa hivi imefukiwa, mm. lakini chupa si chupa. Kutoa hivi sululu lile nikakuta nimetoka na kichwa cha binadamu mm. kile kichwa kilikuwa bado kibichi, kilikuwa kina nywele nyingi tu, yani kwa haraka haraka inaonyesha kabisa kile kichwa kilikuwa cha mwanamke mm. katoka pale. Baada ya kutoa lile sululu, upepo mkali ulitoka mule kwenye kile kichwa kaa siwezi tena kufanya kazi. Kuna kijana mmoja nilikuwa naye kanichukua kanipeleka nyumbani nyumbani, wakapiga simu kwa ndugu zangu huku kwa mama, kachukua kanipeleka hospitali hospitali pale Mkoloshini kashindikanika, nikapelekwa Mbezi. Mbezi kule nako akasema hali mbaya, hatuiwezi, naendeni mbele. Nikapelekwa Bochi. Kufika hospitali ya Bochi pale, ah, wakatuambia hapa bwana, gharama zake ni nyingi sana kimatibabu, kwa hiyo ili msije mkapoteza muda, nyinyi nendeni tu Mwananyamala mm. nikachukuliwa nikapelekwa Mwananyamala. Mwananyamala nikapelekwa mara Sinza huko Mwimbili. Ah, nakuja baadaye naandikiwa vipimo, vipimo vya matatizo yote havionekani, kila ugonjwa unaopimwa hauonekani. Wakaamua kusema sasa bana, inabidi uje na makohozi ili tupime tuangalie kama hatua ya kifua kikuu. Pima hatua kifu, kifua kikuu, peleka makohozi yale kila siku, watuambia kesho, kesho kutwa, kesho, kesho kutwa, matibabu nani, ugonjwa hauonekani lakini hali imekuwa imechoka kiasi kwamba hata kushika kitu hivi siwezi. Nikachukuliwa pale, siku ya tatu yake kurudi tena, anatuambia huyu anaumwa kifua kikuu. Ah, tukashangaa tukapewa vipeperushi vile na zile dawa za kifua kikuu lakini cha kushangaza maelekezo ya, vi, ya kifua kikuu tunayosoma kwenye vipeperushi na jinsi ugonjwa unavyoanza ni vitu tofauti kwa sababu hiki kimekuwa kama jana leo naambia na kifua kikuu basi ikabidi nikubali tu katumia zile dawa za hospitali nitumia ikafika kama miezi miwili mitatu, lakini ile hali ndo kwanza ikawa mbaya zaidi ya pale mm. Kakangu akasema mbona wenzako wote wanatumia dawa za kifua lakini hali zao zinakuwa nzuri, wewe mbona umetumia dawa hizi na unamaliza mwezi wa pili sasa hivi hali ni mbaya? Hebu tuangalie labda na upande wa pili. Wakati huo dawa za hospitali, nikapelekwa kwa mtaalamu mmoja huko wa tiba za kiasili hizi mm. nikaenda kule nikapewa dawa zile za tiba za asili nikawa natumia na huko hospitali nakwenda natumia matokeo yake ikafika hatua nikasimama nikawa na nafanya tu shughuli kama kawaida, lakini sio zile za ujenzi, yani kuinuka tu kukaa kama hivi. Maana baada ya kurudi nyumbani nilikuwa hata kulala kwenye kitanda silali mm. nilikuwa nalala chini, nikisema nilale kwenye godoro humu kwenye mbavu kama mtu kanichoma na pini vile zinavyouma, nashuka kwenye kitanda nalala chini nalala chini pale, nikilala chini naweza nikapata usingizi, lakini nikisema nilale kwenye kitanda usiku kucha, yani silali usingizi mm. yani macho sifumi. Kwanza ilifika hatua miezi saba mpaka unakwenda wanane usingizi sijapata kufumba macho hivi usiku wala mchana, usiku wala mchana. Ya tatizo lilikuwa kubwa sana mm. Hatimaye katolewa pale, ndo nikapelekwa kwa yule jamaa yetu huku na huku, kawa natoka pale nakuja nyumbani, nakawa tu kama hivi kaa kama hivi asubuhi natoka ndani, nawekwa nje, jioni narudishwa, nawekwa ndani. Nafika hatua unajua sasa hivi usiku, sasa hivi mchana, zile kelele za watu nakuja kusikia sasa hivi kumbe nje ni usiku sana, watu wamekata kuongea. Unajua sasa hivi kwenye saa nane saa kumi kisikia asubuhi kelele kelele, magari magari, unajua sasa hivi kumepambazuka, watu wanaenda kazini. Sasa ile hali imekwenda imekwenda, fika hatua nikaa niko nje pale kuna vitu vya ajabu sana nikaa naviona nyumbani pale mm. kaa naona unakaa sehemu kama hivi nje kwenye mkeka maana pale ni nimezungusha tu fensi ya michongoma hatimaye anakuja kuku kama kuku mm. anakuja akifika karibu na kuingia kwenye geti langu anageuka anaangalia alipotoka afu anarudi kinyume nyume kuku. kuku kama kuku jeuo mwekundu eh? anakuja hatua mbili hatua tatu anaenda mbele hatua mbili hatua tatu mpaka anafika nilipolala kama hapa Akifika nilipolala anageuka anarudi alipotoka kwa kutumia kwenda kwa mbele kama kawaida. Mwisho wa siku nikamfuatilia yule kuku, sikujua wapi anapotoka. Hapo mhm. hali ikawa sio nzuri, hali ni mbaya, mguu umeumuka wapo, yaani umevimba. Ukiamua kuvua unavua kama mtu anavua socks vile navua lile gamba. Ukiamua kuchukua simu kama simu unaingiza kama mfuko vile kwenye ngozi, kwenye ngozi ya mguu, imeumuka vibaya sana. Basi nimekwenda, ikafika hatua nikapata nafuu, nikawa nachukachukua mazoezi, natembea, naenda juu, narudi, naenda na juu. Basi Mungu akafanya wepesi, nikasimama, kanafanya shughuli zangu kama kawaida. Wakati huo ujenzi pia bado sijaanza ah, na hapo nimepata hilo tukio, nimetoka kuona mwezi mmoja, mwezi wa kumi na mbili hmm? Eh, wa kwanza ndo napata hayo matukio, niko nyumbani na huyo mwanamke -hmm. na yote hayo linipata kwa sababu ya mwanamke. Kivipi? Nilipeleka posa nani barua nikaambiwa nipeleke mahali nikasema kwa sababu ili jambo ni la kwangu, sikutaka kuwachangisha marafiki, jamaa nini, nikasema ngoja nipambane mwenyewe nijue nafikia wapi. Mm. Ndio sikana natokea kazi za ujenzi, bwana njoo, na kwenda najenga hela naeka. Kweli namshukuru Mungu, nilikuwa napata riziki, naenda huku kirudi unaeka mpaka ikafikia ile hela mahali. Mm. Nikapeleka nikaenda kuoa, nilirudi ndio akatokea hayo kutokea. Sasa wakati nimepata nafuu, nasema sasa da, ah, hapa hata ikitokea kazi ya kwenda kulima kama kulima naweza mm. nikaa natembea tembea ikafika sehemu nikasema ah, kwani hapa nikimwomba huyu mzee hapa eneo lake ili nifanye biashara ataninyima mm. kaongea naye baada kutoka msikitini nikamwambia bana mimi naomba hapa nataka nitengeneze tengeneze viredio hapa mm. akaniambia hamna shaka eneo ili hapa fanya kazi fanya, fanya kazi pale za kutengeneza tengeneza redio ah, nikaona sasa sehemu yenyewe nayo tukawa tuna mtihani mtihani, mara unatengeneza redio, mara mtu anakuja leo akiona umenunua vitu vizuri, ma TV, ma redio, akija wewe unapata hela kuliko mimi hivi na hivi. Ah, basi nikaona haina haja, nikaamua kuacha pale, nikaondoka. Wewe ni mwenye eneo? Mwenye eneo. Mm. Nimekaa nyumbani sasa, siku moja ndo matatizo yanavyokuwa yana, yanapanda jinsi yanavyoisha ndo yanazidi kutokea mengine. Nimetoka nyumbani nikasema ngoja niende msikitini kule mitaa nyumbani kwa mama mm. nikuja nyumbani kwa mama kanaenda msikitini, nikitoka natulia kwenye ngazi pale napumzika. Siku ya pili yake tena hivyo hivyo. Ah, sasa kuna siku nika na kawaida natembea na sindano ya viatu kwenye begi mm. nimekwenda msikitini, nimetoka msikitini, nimepumzika. Sasa nisema ngoja nishone viatu vyangu. Nimekaa nashona viatu, bahati nzuri akaja dada mmoja, ah, kaka unashona viatu eh, na mimi nishonee vya kwangu. Nikamshonea, kumshonea vya kwake akaleta mwingine, vikawa sasa viatu vimefika vingi kiasi kwamba kuondoka navyo siwezi mm. au kumaliza leo leo siwezi, nikaa nakuja kesho yake. Nimekwenda nimekuja nimekuja, yule mwenye eneo akaniambia, sasa shehe, kama kuna uwezekano unafanya kazi na mia mia unapata, fungua tu hapa kibanda, fremu hizi hapa zimekaa, fungua kibanda, fanya biashara yako. Nikaambia da, basi itakuwa vizuri Mungu atakuwekea pesi na wewe katika masala yako ulionisaidia. Mm. Tumekwenda tumefika sehemu, yule jamaa baada ya kufungua kile kibanda ikawa mwezi wa Ramadhani kama hivi tunavyokwenda nao na karibia. Mm. Nikamwambia bwana, hapa mimi naona watu wamekuwa wengi na shughuli zangu zimekuwa nzuri, basi mimi nilikuwa naomba kama ikiisha mwezi wa Ramadhani ili eneo hapa nifungue kijiwe cha kahawa. Mm. Ile bwana akasema hamna shaka, itakuwa umefanya vizuri. Kweli nikafungua kibanda cha kahawa pale, nikawa nauzauza kahawa, tangawizi, kahawa, tangawizi. Mm. Matokeo yake sasa mwaka elfu mbili na ishirini kwenye elfu mbili na ishirini sasa mm. matatizo sasa ndo akawa yanazidi kwenda na kijana mmoja akaja akaniuzia kuni mm. kaniambia bana na kuni baza nikuuzie kwa sababu unatumia kukaanga karanga hizi hapa na kupika tangawizi nikaambia sawa yule kijana alivyoniuzia zile kuni mvua ilikuwa inanyesha katika kupangua pangua nichambue kuni za kupikia nikavuta gogo kurudi nyuma nikafikia kwenye mti ulikuwa umechongoka mm. maona ule mti ukapita kwenye mguu mm. nikaangaika na ule mguu kwenda hospitalini hospitali wanasema bana nyinyi watu wa pikipiki wasumbufu kwa hiyo kila siku kesi zenu ni nyinyi tu wa pikipiki nikaambia hapana mimi sio pikipiki huu mti umenichoma yule bana akakataa katakata basi karudi nyumbani mimi nikaa nasafisha tu na maji ya moto, naweka chumvi, nachukua miti miti tu natwanga, naweka pale. Ikafika hatua ile hali ikawa mbaya sana ya ule mguu. Mm. Hospitali dawa za kusafisha pia hawakupi, mpaka nikaa naenda pharmacy nanunua, nakuja napaka. Ilifika hatua mpaka nikaa nachukua magodoro haya nakata, mm. nafunga kama clip bandage vile mm. nafunga mm. kwenye ule mguu ili usiwe unatoa maji, maana mguu ulikuwa unatoa maji kama mtu kakata mti. Mm. Nikasema da, sasa lii mpaka lini? nikaenda nikatafuta dawa za kusafisha nikanywa dawa za kukausha mguu usitoe maji nikachukua godoro lile nikawa nafunga na mti pale tumekwenda mpaka mguu ukawa umefunga mm. funga vizuri nikawa nasafisha tu kama kawaida mpaka sasa hivi pamebakia kovu kama kovu nikawa naendelea na shughuli zangu za biashara ya kahawa nimekwenda kafika hatua nikawa sasa niko safi kabisa ni bila matatizo mm. sasa kubwa zaidi na ndo hili lililotokea mpaka sasa hivi unaona niko kama hivi nilivyo mm. ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na hizi kampeni za urais za awamu ya pili ya marehemu Magufuli mm. nikawa nafanyafanya shughuli zangu za kahawa, nimetoka sasa. Nilivyokuja huku usiku, mvua inanyesha, mvua inanyesha, nije nichote maji kwenye simu tenki, nikainuka nyumbani, nafungua mlango, natoka nje, shuka kwenye ngazi, nikamkanyaga nyoka nyoka nyoka kama nyoka kumkanyaga nyoka nimeruka mguu hivi kukwepa nikaenda kukanyaga kwenye glasi ambayo ilikuwa imevunjika glasi haikunitoboa kama kunitoboa kusema imeniumiza labda kama kunichana sema labda utaweka dawa utafanyaje hakuna mm. glasi imekandamiza tu kama hivi basi katoka pale siku ya kwanza siku ya pili nikasema ah, mbona kama niko fresh tu lakini sasa cha ajabu wakati naendelea biashara yangu ya kahawa nikasema ngoja nikachukue dumu la maji mm. kuja kuchukua dumu la maji kubeba hivi ule mguu ukawa utaki kabisa hata kukanyaga, yani ukawa umetoka kama tambazi fulani kama jipu mm. chini ya nyayo. Nikasema da, sasa hiki kitu gani tena hiki? Watoto wake nikatoka nikaenda kusema basi ngoja tu nikachome tatanasi mm. kwenda kuchoma tatanasi pale, ndo matatizo yalipoanzia hapo. Choma tatanasi kwenye ule mguu, ule mguu ulibadilika, ulikuwa kama mpira wa gari mm? yani muhuri badilika ulikuwa mweusi vibaya sana ukatoa hadi malengelenge mm. kaa siku ya kwanza ya pili ya tatu ah, naona mguu unazidi kubanduka tu ile ngozi inatoka katoka hapo nikasema basi ngoja tu niende pharmacy pale wakajue tunafanyaje kama ni kufanya operation hapa tuangalie tatizo haike dawa kaenda pale wakasema da ngoja tufungue tukawakaa fungua, wanaangalia anafunga, anafungua, anaangalia, wananiwekea dawa tu wanasafisha kama zile GV zile mm. za mm. kusafisha vidonda lakini sasa kila zidi siku nikienda, mguu ndo unazidi kubadilika, unakuwa kama mtu kachukua panga kachonga. Kafika hatua mpaka hivi vidole ukifanya hivi vinatoka kama pete. Mm. Eh, natoka kama pete ikawa inabakia sasa inaonekana misuli kama misuli tu yenyewe. Wakasema bwana, hili tatizo bwana, hapa sasa hivi sisi tumeshindwa, hebu nenda mbele kwanza. Mm. Na wakapeleka hospitali ya Mwananyamala. Fikisha hospitali ya Mwananyamala pale, kubwa zaidi ilikuwa wafanye operesheni ya mguu pale, uchanwe, pigwe dawa, angaliwe lakini pale nako pakawa pana foleni kubwa sana kule katika chumba cha kufanyia upasuaji. Wao nao zaidi wakawa wanafungua, wanasafisha, wanafunga pamba pale bandage. Siku imekwenda nimekwenda pale, nimekata mwezi mzima niko pale, nikaambia da, sasa mbona hali inazidi kuwa hivi tu, afu sioni lolote linalofanyika. Ule mguu pale pale ukaanza kubadilika, ukawa unatoa wadudu, yaani wadudu wanatoka kama wako kwenye fenesi ambalo limeoza yeah. wanatembea kabisa wanachukua kapeti ile wanaenda wanakumuta kwenye madude ya takataka wanakuja pale wanani nani wananifunga tena nani bandage ikaa siku mbili siku tatu hali ni ile ile ah, sasa nikaona hali hii inazidi kuwa ngumu na mimi mwenyewe nazidi kuumia tu niko hapa eh? lakini katika kuumia naumia kwamba sitembei nipo kitandani lakini ukija ukiniuliza vipi hali yako ya mguu nakwambia sisikii chochote. Yaani kama mtu ambaye kapigwa ganzi. Unaweza ukaja na msumari ukanichoma pale, ukiniuza nasikiaje sisikii kitu chochote. Yeah. Imekwenda imefika hatua hapa chini ndo penye matatizo mm. kwenye nyayo. Mm. Kuanzia hapa kwenye kisigino kote kuja huku ni kubovu. Mm. Kutoka hapa kuja huku hapa pameruka, pazima. Kutoka hapa kuja huku huku kote kumioza. Mm. Umeona? Sasa nikaa nachana nafunga nachana nafunga nikaambia basi kama vipi? Nirudi tu nyumbani. Wakasema hata hii hali imeshakuwa hivi na wewe sasa hapa inatokea ufanye operation usiondoke. Nikamwambia naona siku zinakwenda, basi ngoja mimi nipige simu waandishi wa habari waje hapa ili muone hali kama watalizika nayo na nyinyi mtalizika. Wale wakasema bwana, huyu nani mgonjwa mwenyewe, mbona amekuwa mkorofi hivi? Kaitwa gari pale, nikapakizwa, nikaambiwa bwana, mpelekeni Muhimbili. Mm. Nikatolewa pale nikapelekwa Muhimbili. Muhimbili nako nimekaa sana kule, nimekaa sana, hali ikawa inazidi kuwa mbovu chumba cha kufanyia operesheni nitegemea nikifika hospitalini nifanye operesheni, kukaa nako kuna foleni ya watu ambao uwezi ukawapita watu uliowakuta mm. katika mazungumzo mazungumzo ndo kuna daktari mkubwa alikuja pale akaangalia akasema ah, sasa mgonjwa mnasema kaletwa yuko wapi huyo hapa eh tuangalie maana mule asubuhi anatembelewa kama mwalimu anavyotembelea mafaili ya, mada, ya, ya wanafunzi madaftari mm. katembelea faili langu akasema huyo hapa yuko wapi huyo hapa ah sasa mtu yuko hivi afu bado mmekaa naye mnataka tufukuzishwe tufukuzishwe kazi hapa naomba huyu mama mmoja mpelekeni chumbani kule akafanyiwe operation. mm. Na nikachukuliwa nikapelekwa chumbani kule usiku hati nzuri wakaja wakaniambia bana saini hapa Nikapelekwa chumba cha upasuaji nikafanyiwa upasuaji na ni operation ya kukatwa mguu nimekatwa mguu kwa hiyo mpaka sasa hivi unavyoona ndo nimefikia hatua kama hii hapa unaiona natembelea miguu mitatu mguu wangu mmoja na magongo mawili Ndio hali iliyofikia sasa hivi kwanza pole nashukuru sana asante tuanzie pale kwenye kazi zako za ujenzi unadai ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na nane ulipokutana na mkasa huu wa kukuta kichwa cha mtu sawa sawa wakati una, unakuta kichwa cha mtu wakati unapofukua lile eneo lilikuwaje lilikuwa linaonyesha kwamba kuna kitu kilichimbwa kwanza ulianza kukuta viganja vya mikono viganja, vile vya mikono vilikuwa vya mikono kama mikono ya watu wangapi au mikono mingapi vingi sana kwa sababu ilikuwa kama mtu kachukua mbegu za miogo ukachindilia kwenye kiroba yani ni vingi kwa kuvihesabu siwezi kuvihesabu kwa sababu kiroba ni kikubwa mm. kiroba cha mfuko wa sabuni ya pafu kile mm. unajua kilivyokuwa kikubwa hata ukiweka nazi huwezi kusema zimeingia ishirini au thelathini mm. ni kiroba kikubwa hiki cha kama kilo ishirini na tano au cha kilo ngapi kile pale kimeandikwa neti kabisa hamsini kile kiroba cha kilo hamsini e, cha kilo hamsini kile kimejaa viganja vya watu viganja vya watu naona eh? viganja vya watu vimejaa kwenye ule mfuko hiyo uliikuta ilikuwa imewekwa juu au na yenyewe ilikuwa imefukiwa ah, hiyo ilikuwa imewekwa ndani katika mm. chumba mm. lakini kimefunikwa na majani ambayo yameota ameotea juu yake mm. e, kwa hiyo kilikuwa kime, kimefunikwa na majani kwa hiyo baada ya kupiga jembe kile kiroba kilikuwa kimepigwa na jua muda mrefu mm. kwa sababu nyumba ilikuwa haijapauliwa vilikuwa vitoi harufu hapana vilikuwa vimeshakauka kabisa yani eh? vilikuwa vimekauka kabisa yani vimekauka kama mtu kapiga dawa eh. E, katika hali ya kawaida ni ngumu kwa kiungo cha binadamu au nyama tuseme weke sehemu ikauke. Nakwambia yani kilikuwa kimekauka uwezi kuamini. Sababu nilivyopiga mimi mwenyewe nilijua yale makonokono mako, makubwa yale. Mm. Kwa miaka nyuma huko kulikuwa sana kuna wale wadudu makonokono wale majumba yale mm. makubwa eh. Sasa nilivyopiga vile nikajua labda nimepiga vile vitu lakini nyuka hivi kiloba kikachanika na nikakuta alile pale. Tukasema basi tutakapokuja baadaye tumalize kazi tutajua kama kwenda polisi kutoa taarifa, kwa sababu sisi ndio tunaofanya hii kazi, tutakuja tuonekane kama tumehusika, lakini tukitoa taarifa kidogo itasaidia. Kilichofuata siku ya pili tunakuja pale tunakuta vitu havipo, yaani kile chumba tulichokuta vile vitu vipo tukakuta hamna hata kitu kimoja. Unaona. mm. Eh, ikabidi sasa tuanze zoezi letu la kuzoa zoa tu yale majani mm. tumezoa majani sasa hatua ya mwisho ndio tukaa sasa tuna levo uwanja ule maana kulikuwa kuna slope kidogo sasa kulevo pale ili tofali mbili za mzunguko wa foundation uonekane mm. hatua ya mwisho sasa tunapiga mbele kule Uwezi amini Yaani ilikuwa kama mtu kachukua roli na mchanga kamwaga alafu kachukua kitu kakiweka kwa ndani mwe ni sehemu ilikuwa ngumu ya kuchimba na sululu mm. lakini tulivyofika hilo eneo mm. yaani ilikuwa kama mtu kakanyaga kwenye godoro vile palikuwa laini sana nsululu ikazama moja kwa moja kutoa hivi kasikia tu tumepiga pa kutoa hivi ndio tukainuka nacho kutoka hivi tukakiona kichwa kichwa kama kichwa kilikuwa kina nywele nyingi sana sema hichi kichwa cha mwanamke hala kutoa harufu akitoa harufu mm. sema tu kichwa kubwa kilitoka upepo kama mtu katoboa tairi ya skenia Hmm? umeona mm. eh unajua tile skeni unavyoitoboa upepo unavotoka au ibasti ile mm. kwa hiyo upepo ulitoka mkali sana pale yaani ilikuwa kitu kama ganzi kama mtu kaja kukucha masindano ya ganzi vile mm. kasikia kizunguzungu pale nikaanguka chini ndio yule kijana akanichukua akanipeleka nyumbani nyumbani nikapigiwa simu huko akaja wakanipeleka hospitali hapo unajitambua ah nimekuja kujitumbua baadaye kabisa niko hospitali ya nani huko bochi mm. ndio nakuja kujua hapa niko wapi sasa mm -hmm. eh pale ndo anibebana hapa tuko hospitali mm. umeona chanzo kikubwa kilitokea pale ukiwa hospitali huku nyumbani kwenye kile kichwa nini ambacho kiliendelea Ah, kwa kweli nikawa siwezi kujua kwa sababu sasa mimi mwenyewe ndo nilikuwa niko kule hospitali mm. sikujua tena na pale kazi ilikuwa imesimama tena ulipokuja kutoka yani kitu yani kwa ufupi kile kichwa kilienda wapi yeah. na taarifa mwanzo mlita, mlitaka mtoe taarifa polisi kuhusiana na vile viganja yeah. hamkutoa baada ya kuvikosa baada ya kuvikosa yes baada ya pale kwenye kichwa ilipita muda gani kwanza mpaka linakuja kutokea la kichwa Ah, la kichwa kama leo hivi jioni saa kumi na mbili ndo tunafanya usafi tumekuta hivyo vitu siku ya pili yake tukasema tuki, tukija asubuhi ubaki hapa, nikaanambia mwenzangu ubaki hapa niende polisi nikachukue waje waangalie, kwa sababu hii nyumba ni ya muda mrefu na sisi ndo tunaoangalia. Isije kaonekana hivi vitu tumekaa kimya, alafu akasema labda kuna mtu alipotea na nyinyi mnajua, na pale kulikuwa na moja mbili tatu. Mm. Baada ya kuja siku ya pili yake ah, vile vitu hatujavikuta, tukasema basi ngoja tumalize kazi hapa, tutakwenda tuta, kituo cha polisi ili waje tu waone sehemu gani tulifanya kazi tukapata tukio kama hilo hapo. Mm. Baada ya siku ya pili yake tuna levo nje pale ya tatu ndo tumekuja kukuta hicho kichwa kwa hiyo siku ya pili yake mlipokuta vile viganja havipo hamkuona umuhimu wa kwenda kutoa taarifa polisi au ah pale tukawa tuna umuhimu ila sasa kazi tukawa tujamaliza mm. tukasema tumalize hii kazi hapa kwa sababu sehemu yenyewe iliyobakia ni ndogo mm. tumalize hii kazi tukishamaliza hapa twende kituo cha polisi alafu waje hapa hapa mm. askari wenyewe Mm-hmm. Eh, sasa basi baada kabla ya kumaliza ndo likatokea la kichwa. Kabla ya kumaliza ndo likatokea tukio la kichwa kupiga pale, ule upepo ulivyonitokea pale kaleta tena madhara yale kwa nyumbani, kuongea siongei, yani hata ukiniletea kalamu kinaambia andika hapa siwezi mm. sauti haitoki hapa, kote kumebana upepo kama upepo unavyotoka huo unatoka labda unatoka na, na vumbi na nini nayo ilikuwa vile vile au ilikuwaje yani ule ulitoka tu kama mtu kafungua gesi yani ukawa unafanya tu tuka unazunguka hivi kama kwenye majani unachukua majani kama kimbunga fulani mm. ndio upepo ulivyokuwa unatoka kile kichwa kilienda wapi au kipo wapi mpaka hivi sasa tunavyoongea? Uh, kile kichwa baada ya kukifukua pale, maana sehemu yenyewe ilikuwa kama ni sehemu ya mchanga hivi mm. baada ya kukifukua tulivyokitoa tukakifukia tu pale pale na mimi tena katika ile hali ya kuwa na kuto tena kushiriki tena, maana hata nguvu zenyewe zilikuwa zimepotea, ila nguvu za kufikia zilikuwepo. Eh, tukakifikia tu tukarudishia. No. Kilichofanya mfikie Ah, sasa tumekifukua pale na sisi tukaona tena ah, kwanza tulishtuka mm. hatukutegemea kama tungekuta kitu kama hicho mm. tulishtuka kafikia pale tukasema basi moja kwanza tuangalie swala hili la hospitali nilivyohangaika angaika pale fahamu zenyewe zikawa hazipo wakati huo mlikuwa wangapi nilikuwa mimi na kijana mmoja hivi mm. tulikuwa watu wawili wote wawili hali ilikuwa ni moja au hali ilikuwa upande wako tu hapana ilikuwa ni upande wangu tu mm. e, alikuwa sawa yeye alikuwa sawa Mhm. na yeye zaidi sana naweza nikasema kilikuwa sawa kwa sababu yule nilimtuma nyumbani nikaambia mimi nenda kachukue maji tunywe mm. mimi namalizia kuchonga hapa maana nilikuwa nikikata yeye anachukua udongo anarusha mm. eh kwa hiyo wakati tukio linatokea yeye hayupo yeye yeah, alivyokuja tu nikamwambia akaniuliza sablaza mbona unajisikia hivi umepumzika vipi mm. nikaambia bana sijisikii vizuri kwa nini Mm. Nikaambia sijisikii vizuri huku kote tumetoka vizuri, lakini nilipofika hapa nimekuta moja mbili tatu, nikamwelewesha kama kawaida mm. nimefukua kitu hapo mm. fukua hapo uangalie mm. Akafukua pale akakuta shimo yeah, kama shimo, yeye alifukua akakikuta kitu akachukuta kweli kimetoka kama kawaida mm. Eh, kamwambia tu basi wewe kirudishie tu hapo hapo mm-hmm. Kamili akirudishie pale akakifukia mm. Nikatoka pale mimi sasa ndo nikachukuliwa nikapelekwa hospitali mm. pelekwa hospitali hata fahamu zenyewe zimeshapotea zote mm. pelekwa hospitali ya kwanza wakakataa wakasema hii hali bwana haiwezekani nendeni tu mbele kwa mwenye nyumba sasa nyie mmefukua tatizo limetokea mmefukia wewe ukaanza kuumwa yule ambaye alikuwa sawa yeye alichukua hatua zipi lakini pia je taarifa zilifika kwa mwenye nyumba na kama zilifika nini ambacho kilitokea? Ah, kwa sababu yule kijana tulikuwa tunafahamiana tu mimi na yeye, mwenye nyumba yeye alikuwa amfahamu. Mm. E, nikamchukua tu kama kijana mtaani, nikamwambia tu tukafanye kazi. Mm. Na mwenye nyumba kwa kweli nilivyomwambia kwanza aliogopa. Mm. Alishtuka sana na hilo swala. Mm. Nasema mbona swala sio la kawaida. Mm. Na siku zote wewe ndio ulikuwa unafanya usafi pale. Leo hii imekuwa tena imetokea kama hivyo na amekuja kunisaidia baada ya mimi hapa tena kuwa kama na afadhali maana nilishakwambia kwamba mara kwanza nilipopata ile tatizo hata kauli yenyewe ilikuwa itoki mm. eh, kuja kupata nafuu sasa ya kuinuka ikabidi sasa tuwapigie simu tulivyompigia simu akaja pale nikamwelewesha mm. nikamwambia hapa nimepata moja mbili tatu akaniambia ah, kama ni matatizo haya yamepata basi tutaendelea kuangalia kama kuna dawa unazitumia tutaendelea kusaidiana na huko na mimi naendelea kuangalia nini cha kufanya kwa sababu alikuwa hajahamia hiyo nyumba mm. e, ilikuwa tu boma kama boma na alikuambia kile kichwa kilienda wapi? Ah, hajaniambia. Mm. Hajaniambia. Kwa sababu mpaka leo hata nilipopata yale matatizo mpaka na mimi mwenyewe nikaja kuletea nikawa sky. Mm. Eh, huwa mara nyingi nikimhitaji nafanya tu mawasiliano kama labda kumtafuta kwenye simu. Mm. Nikimpata kwenye simu ndo tunakutana. Mm. Ananiambia bwana unaenda hospitali. Haya bwana, hii hapa hangaika na mimi na hangaika huku nijue tunafikia wapi. Na wakati hayo yakiendelea mlikuja kugundua kile kichwa kilikuwa pale kilikuwa cha nani na kwa nini kikawa pale kile kichwa mimi kwanza nilikuwa sijagundua kimewekwa pale kwa njia zipi mm. umeona mm. baada ya kulitoa lile nikaangaika baada ya hospitalini kushindikanika mm. ndo nikapelekwa katika tiba za asili mm. pelekwa katika tiba za asili nikaambiwa bana huu mtego ulikuwa sio wakwako kwako mm. huu mtego ulikuwa ametegewa mwenye mji na light kama ingekuwa mtego umetegewa wewe sasa hivi haupo umeona haupo kwa maana yani ningekuwa nishakufa tuseme mm. kwa maana hiyo lilikuwa ni tego la ule mwenye nyumba ile nyumba iliyekwa vile ili mradi ile nyumba isiishe sababu mwenyewe toka alivyojenga ilichukua muda mrefu sana mpaka kuja kumaliza mm. eh ilichukua miaka mingi sana yani mpaka mimi mwenyewe nikaa na mpozi naambia sasa tunakuwa tunalima tu hamna tunachokipanda tunalima tu hamna tunachopanda tunafanyaje eh? ni bora tu umalize ndo akasema ah, basi kweli bwana, fanya fanya usafi bwana, nije nimalize. Yani shinikizo kubwa lilikuwa mimi ndo namshinikiza aje amalize, lakini mwenyewe alikuwa kama kashaisahau tayari kama angekuwa yeye ina maana ni nyumba isingeisha au ni yeye ndio angepoteza maisha yaani hapo kuna mawili kama angekuwa yeye ndio kafanya lile swala la kufukua akaviona hivyo vitu mm. ile nyumba isingeisha na yeye sasa hivi tuseme angekuwa ashakufa mm. e, na ndio maana hata kule tukaambiwa inatakiwa mwenye mji ahangaike sana nani mm. ahangaike sana baadaye nikaja nikaambia bana inabidi natakiwa uhangaike sana kuhusu hii swala la nyumba mm. akasema kuna mawili nitatafuta mashea au nitatafuta watu wakuja kuomba hapa mm. wafi, wafanye visomo mm. kwa sababu hatujui mpaka sasa hivi imefikia hatua hii mm. chanzo ni nini Umeona, huwezi kujua labda umegombana na majirani au umefanyaje, na kipindi hicho mji ndio ulikuwa bado hujatakata kama hivi mm. E, ila mawasiliano yake unayo Ah, kwa sasa namba ya simu nilipoteza kipindi cha nyuma, nikawa nimeibiwa pale mm. nikawa sina tena simu mm. na mimi tena maeneo yale sipiti. Kwa nini? Nikipita tu pale mguu unababuka, yani unavimba hivi kama mtu kavaa soksi eh? unababuka kabisa, unakuwa kama mtu kavaa soksi. Unaweza ukachukua hata simu ukaingiza kwenye mguu, yani inakuwa kama umeweka ndani ya mfuko mguu mmoja uliobaki mguu uliobaki kipindi hicho ni bado iko yote miwili mm. eh kipindi hicho ilikuwa yote miwili yaani ukipita tu ukikanyaga hilo eneo nikikanyaga tu ile eneo siku ya pili pale siinuki hizi jointi zote zinakataa kutembea huko mm. nakataa kabisa mpaka nikaja tena nikabadili njia na nikahama kule sasa kwa nini wewe ukipita uumie na mguu usitembee na ubabuke hali ya kuwa sio wewe uliokuwa ume, umetegewa mtego huo. Ah, sasa vitu kama hivyo si vinatokea endapo hata wewe ukiwa umetoa taarifa polisi, mtu akamatwe, akija kutoka, nafikiri yule mtu si anakuwa kama bado ana kisa na wewe kwa nini umeenda kumpeleka polisi? Kwa maana mimi naonekana kama nimeenda kufukua vitu ambavyo si vya kwangu, yani nimeenda kuharibu utaratibu wa watu mm. Eh. Kwa mpaka sasa hivi ukikanyaga tu? Ah, mpaka sasa hivi yani hata kesho nikikanyaga tu siku ya pili siamki mm. Eh, kanyaga tu yani mguu wote unababuka huu mm. naumuka kabisa yani ngozi hii unavua kama unavua pete unaona unavua kama unavua socks au kiatu mm. sawa uka maisha yakaendelea una mke wako ndani kipindi hicho mm. maisha yalikuwaje aliyekuwa tu mke alikuwa kashazoea mume mtafutaji anaamka asubuhi anarudi jioni na chochote kitu ndani ya ndoa ndani ya mwezi mmoja tu mambo mazito hivyo yameanza kutokea ah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kikubwa zaidi watu wanakuambia kuishi na watu vizuri kunasaidia. Mm. Wengi walikuwa wanakuja tu kunisaidia, mtu anakuja akuletea mchele, mm. anakuletea unga, akuletea sabuni na wengi walikuwa wanakuja wenyewe wanasema kabisa tunakupa sio kwamba si tunavyo tunajionyesha mm. tunakupa kwa sababu wewe ulikuwa mwangaikaji na tulikuwa tunakuona mm. kwa hiyo ndugu yetu umefikia hatua kulala ndani sije kafika hatua ukaanza kuuza vitu vya ndani sio mm. ukachukua kitanda ukauza mm. kauza godoro kusema maisha yanaenda vipi mm. kweli namshukuru Mungu nilikuwa na vyakula ndani vya kutosha no? mm. eh baadaye unadai kwamba kuna siku ulitoka nje ukamkanyaga nyoka kumkwepa ukakanyaga chupa ndio yule nyoka uliyemkanyaga alikuwa nyoka wa aina gani na ilikuwaje baada ya kumkanyaga na kwenda kukanyaga chupa je yule nyoka ulimuona alibaki au ilikuwaje na ni mazingira ambayo huenda nyoka anaweza akawepo pale au ilikuwaje E, pale baada ya kumkanyaga yule nyoka mm. ilikuwa ni alfajiri kwenye mida azana ya asubuhi mm. kumi na moja kumi na moja Mm. Sasa mm. baada ya kumkanyaga hivi kukwepa, yule nyoka akawa ameenda sehemu hivi katika pembe tu ya ukuta. Mm. Sasa mm. pale katika pembe ya ukuta na mimi nilikuwa na matakataka pale nililimalima kuna majani majani, nikasema hapa ili asiondoke huyo mm. ngoja nichukue haya majani niatupie pale mm. ili asubuhi nije nifunue pale nimuone mm. ni kweli asubuhi nilivyokuja nikafunua pale nikamkuta, alikuwa ni rangi ya udongo udongo hivi mm. bahati nzuri nikamuua yule nyoka mm. alikuwa mkubwa tu mm. nilibahatika kumuua nikamuona nikamuua lakini nisingeweka majani pale kwanza nisingemuona mm. e. ile chupa uliyoikanyaga na ika, ukadai kwamba haikukutoboa sana ili kama iligusa tu kama mtu kang'ata ikaachia ni chupa ambayo uliiweka ulikuwa unatambua uwepo wake pale au ni chupa ambayo ulikuwa hujui imetoka wapi Ah, hii chupa ilikuwa ni glasi tu, kwa sababu mara nyingi unakuta mtu akivunja kitu majirani nani, unakuta wanatupatupa tu ovyo. Mm. Baadaye nilikuja kuangalia nikakuta ni kipande tu cha glasi ambacho kimevunjika kimekaa hivi kwa juu. Ulichokuwa unakijua au, au ulikuwa hukijui? Ah, nilikuwa sijui kama kuna chupa. Sasa ningekuwa ah, najua sio kwamba kujua chupa hiyo glasi ilivunjika ni glasi aidha ya kwako au unajua imetoka wapi? Hapana, ni glasi tu. Mara nyingi unakuta hata watoto wanazishikashika wanachezea, mm. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni glasi tu ambayo imevunjika, na hiyo sehemu yenyewe ni njia tu, watu muda wote wanapita ile nyumba mm. baada ya kutokea yale pale hivi leo tunavyozungumza imekamilika au bado? Ah, nyumba imekamilika na mwenyewe alikuja na watu pale, baadaye nikaongea naye akasema, ah, bana, hapa bana, mimi nakuja na watu tunasoma dua hapa. Mpaka sasa hivi mwenyewe anaishi, yupo anaishi pale pale mm. E, yupo anakaa pale pale mwenyewe, anaenda mjini asubuhi anafanya shughuli zake mm. jioni anarudi huko. Uli, uliwahi kujua kama yeye aliwahi kwenda kuripoti kile kisa polisi? Ah, nilimu, nilimuuliza tu nikamuuliza bwana, vipi ulifuatilia tena yale maswala? Mm. Akasema ah, nilishindwa kuyafuatilia kwa sababu hata vile vitu vyenyewe vilikuwa havipo. Laiti kama vingekuwepo ningekuwa kidogo ni uwepesi fulani hata kuvionyesha. Unaona mm. eh, akasema kikubwa tu mimi nimesoma tu kisomo pale. Mm. Basi nimemwachia Mungu mwenyewe. Mm. Mm, eh. Sawa sawa. Mpaka hivi sasa baada ya yote kutokea maisha yako yanaendeleaje? Ah, maisha yangu kwa kweli Mungu mwenyewe ndo anajua mm. na nimekaa mtaani hapa nikaa kama hivi unavyoona mpaka atokee mtu aje aniambie bwana kuna mia mia mbili ndo unaweza ukaishi mm. sababu zamani nilikuwa nategemea mwenyewe naenda nafanya kazi narudi naenda nafanya kazi napata mia mia mbili watoto wanasoma wanakula mm. lakini mpaka sasa hivi mpaka mtu aje aniambie bwana kuna mia tano hapo ndo napata kuendesha maisha mm. Eh. Kwa hiyo unategemea njia gani ya kujiingizia kipato, kutunza familia? Mke si yupo? Ah, mke aliondoka nyumbani kwao baada ya matatizo. Aliondoka baada ya muda gani? Ah, muda sana, alichukua muda kwa sababu baadaye babake naye alipata mtihani mm. akawa anamuuguza babake mpaka babake alifariki mm. basi mwisho wa siku akawa amerudi nyumbani kwao. Kwa hiyo akaondoka moja kwa moja au kaondoka anarudi? Ameondoka moja kwa moja ni kipi hasa kilipelekea asiwe na moyo wa subira kuondoka labda kwenda kumuuguza baba na kurudi? Ah, pale inasemekana kwamba kipato kwa upande wangu kilikuwa hakuna mm. na babake alikuwa na matatizo na mimi niliambiwa nitoe kama mchango kumsaidia na mimi nikawa sina mm. basi hicho kikawa kimewakasilisha ikaonekana kwamba babake anaumwa mm. alafu mimi sina msaada na mimi nikaambia hata ukiniambia nitoe elfu kumi mm. sina yeye mkeo alikuwa hajui ah, analielewa fika tu mm. analielewa fika kama pale hamna kitu, na yeye mwenyewe alikuwa anajua tunaishi kwa kusaidiwa. Na aliyekasirika ni nani sasa? Ni upande wa ndugu, sio mke. Hapana, mm. upande mm. wa ndugu zake. Akaambia bana, kama maisha yenyewe ndo hayo na yeye hana msaada, basi tabidi urudi nyumbani. Sasa utafanyaje? mm. Kawa anamsaidia babake huko, anamuuguza uguza, mpeleka hospitali, kurudi mm. mpaka mm. amefariki. Ana muda gani tangu aondoke? Ah, ana muda mrefu sana, mwaka wa pili au watatu nakwenda. mm. eh ni, ni, ni mke wa ndoa unadai ulimuoa kabisa wa ndoa kabisa yani na sasa hivi matarajio au matumaini ya ndoa yenu yapo vipi Ah, yeye yupo kwao na mimi nipo kwangu mm. eh, yeye yupo nyumbani kwao na mimi niko nyumbani kwangu mm. eh. ndoa ipo au haipo ah, naweza kusema hakuna kwa sababu naambiwa ndoa ikiwa mtu hayupo miezi mitatu basi si mke tena mm. eh. taarifa za maendeleo yake kwenye upande wa masuala hayo ya uzazi na ndoa na kila kitu huko alipo ikiwa haujampa talaka lakini ukia wewe unaamini ndoa hakuna eh, ndoa hakuna talaka umempa talaka sijampa nilivyotokea hivyo nikamwambia kama kuna uwezekano umeamua kurudi nyumbani basi mm. sheria inasema mwanamke akitaka kujivua anajivua anarudisha alichokichukua kama ni mahali kuirudisha kwa mume mm. na yeye mwenyewe alikuwa anasema mimi nitafanya hivyo nitakupa mm. nijivue kwako nakwambia basi sawa kwa hiyo mpaka leo sijampa talaka na wala hicho kilichokuwa kinatakiwa kurudishwa hajakileta. Ukimuuliza Ah, nikimuuliza jibu hakuna, yana ananiambia tu nipe talaka yangu. Nikamwambia kama unaweza wewe andika, ilete nyumbani kwa sababu wewe ndio uliamua kuondoka, mimi sijakufukuza. Mm. Yeye akasema mimi naamua kujivua, nitakutafutia hela yako nikurudishie. Nikamwambia sawa. Mlikuwa hamjajaliwa watoto? Ah, kwa yeye nilikuwa sijajaliwa watoto, ila kabla ya yeye nilikuwa na watoto. Mm. Eh, kuna mwanamke nilikuwa naye na watoto. Mm. Eh. Kwa hiyo hivi sasa huko alipo haujui kama kaolewa au kama ana watoto kama nini haujui. Ah, kwa kuolewa hajaolewa kwa sababu yuko mitaa huko huko juu. Mm. Eh, yupo kwa wazazi wake. Babake amefariki, mamake yupo. Akisema arudi ah, kwa sasa hivi mm. sababu sheria ya ndoa inasema kurudi nyumbani tena mpaka aolewe afu acheke wewe ukaoe tena. Umeona? Kwa hiyo inakuwa ni mzunguko mrefu. Mm. Eh, kitaka kufuata sheria ya dini kama dini. Mm. Aolewe alafu aachwe mimi ninavyofahamu hapo ni kwenye talaka tatu. Sawa. Mm. mwanamke akiondoka kwa muda miezi mitatu ni amejiacha mwenyewe ameshaachika hapo ndoa hakuna. Mm. Eh. Umeona. Sababu talaka ni maneno. Mm. Hata mtu anavyoishi na mwanamke kwenye nyumba Mm. Si kwamba umpe talaka ndio uwe umemwacha. Unaweza ukatamka tu maneno, ukiniuzi nitakuacha, ishaandikwa moja. Ukisema mara mbili mara tatu umeacha, lakini ile talaka ya karatasi kama kidhibiti, umeenda kununua mzigo, ile ni kama risiti. Bwana, umekamatwa na askari, kidhibiti hiki hapa. Umenunua wapi? Nimenunua duka fulani, risiti hapa. Mm. Eh, ile talaka talaka ni maneno. Umeona? Karatasi mm. ile ni kama ushahidi kwenda kwa wazazi, nimeachika karatasi hii hapa. Mm. Mwanamke ambaye ulizaa naye watoto eh, ni wangapi na kwa nini hamkuoana? Au kama mlioana kwa nini mliachana? Ah, ile mwanamke nilizaa naye watoto yuko mjini na yeye aliondoka ni sababu tu hizi hizi za watoto tu mm. e, kwa sababu naye alikuja alikuwa na watoto wake nyumbani pale mm. sawa watoto na mimi nilikuwa na biashara biashara zangu nyumbani pale za mifugo mm. lakini hatimaye nikimwambia mtoto bwana chukua chakula lishia kuku au chukua hiki toroli kachote maji mama alikuwa yeye hapendi kitu kama kile sasa nikaambia sasa vitu vyote mpaka niwe nafanya mimi au unafanya wewe. Inakuwa haipendezi watoto wapo lakini tunafanya sisi. Sengine chakula cha kuku mpaka mimi nirudi kazini ndo nilisha. Mm. Sasa mama yake akawa nakasirika. Nikaambia basi kama imeshindikana mchukue mrudishe kwa bibi yake au kama uwezi kumrudisha kwa bibi yake yeye na wewe basi mrudi tu nyumbani. Mm. akarudi nyumbani kwao. Mm, kwa hiyo alikuwa na mtoto wake Eh. na wewe ndio ukapata naye watoto. Ukapata naye watoto. Kwa hiyo yeye kikubwa zaidi watoto kutumwa, yeye kwa upande wake alikuwa anaona kama namuonea mm. E, lakini alisoma hapa hapa mtoto alimaliza shule hapa e. Na mnawasiliana na mtoto wake? Eh, na tunawasiliana nao mm. pengine mm. hata yule kijana wangu akitaka kuja huko yeye anamchukua anamleta mm. E, Jumamosi mapili akisema bwana kaka nipeleke kwa baba anamchukua anamleta nyumbani. Kwa maisha yako kwa sasa mm. ukiwa hivyo ambavyo ulivyo kwa anayekutazama nini wito wako kwa jamii, serikali na wote wanaokutazama sasa hivi kupitia Tiki TV? E, eh, mimi wito wangu kama Mwenyezi Mungu anafanya wepesi, kama kuna mtu anaweza akanitafutia msaada hiyo wa kuweza kufanya hata kama biashara au kikubwa zaidi kama unapata bajaji, maisha yanaendelea kwa sababu kufika hatua kama hii, sio kwamba tunakata tamaa ya maisha. Kuna wengi wanateseka zaidi hata mimi ninavyofanyika hivi mm. E, sababu unaweza kusema mimi nateseka labda umekosa mguu mmoja, lakini ukipita mtaani huko unakuta kuna mtu kakaa tu hivi kazi yake anasukumwa tu na toroli umeona. Kwa hiyo ukiona unanyosha mikono kwa Mungu unasema alhamdulillah, basi maisha yanakwenda. Kwa hiyo kikubwa zaidi ninachokikwepa mimi bana ni ile kusema mtu kapita, unaambiwa naomba mia tano mm. naomba shilingi 1000 Sasa itafika hatua mtu una shida naye atakuja kuchukulia huyu bwana, nikimwona mimi salamu yangu inaishia na hela. Sasa mimi nilikuwa naomba kama ninapata mtaji wa kufanya biashara au kama napata bajaji ya kufanya kazi pia mm. ili mradi hata watoto waende shule mm. ya nashukuru ukipata kitu kama hicho mtaji wa kiasi gani unakutosha kwa kuanzia biashara e, kwa kwa biashara kuna sehemu niliangalia nikafanya mahesabu kuanzia kibanda kile ama ni fremu ile mpaka biashara inakuja inakamilika ilikuwa inatakiwa mahesabu yake ni laki tatu mm. e, laki tatu basi unachukua fremu unafanya biashara kama kawaida sawa sawa kwa hali ulionayo msaada wako mkubwa unadai ni majirani na marafiki e, ni majirani na marafiki mpaka mtu aje akwambia bwana shika elfu moja elfu mbili mm. basi maisha yanakwenda neno moja kwa wanaokutazama sasa hivi ambao pengine kuna changamoto wanazipitia kwenye maisha yao na wamekata tamaa, unalipi la kuwaambia? Aa, ah, mimi kubwa la kuwaambia kufeli mtihani si kwamba ndio utafeli na maisha. Unaweza ukafaulu mtihani lakini ukafaulu ukaja kufeli katika kufaulu mtihani wako. Kikubwa zaidi unapopata mtihani kama hivi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu na sio kukata tamaa. Mm. Kwa sababu hata mimi mwenyewe ningesema tu nikae tu hivi ni milala kama kulala unakuja kukuta mpaka mawazo yanafika mbali sana mm. maana unakuja kujikuta mda mwingine unajichanganya na marafiki mnapiga stori wakiondoka basi wewe nachukua mkono nashika kichwa unarudi pale pale mm. e. Eh. sawa mi nikushukuru asante sana nikushukuru pia wewe mfuatiliaji wetu ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha na kwa yeyote aliyeguswa unaweza kutumia na kuwasiliana naye moja kwa moja kupitia mawasiliano yaliyopo chini ya video hii katika uwanja wa comment hapo na kuweza kumchangia japo chochote au kum, kumpa chochote ambacho unaamini kwamba kinaweza kikamsaidia. Msaada sio fedha tu, msaada unaweza kuwa chochote kile ambacho wewe unaamini. Inawezekana ni njia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 Thank you.